Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semua dalam preview sejam Hari ini kita akan bermain game Scorn Kita akan main selama sejam Aku memang dah lama nak, dah lama nak main game ni Tapi sebabkan aku tak sempat Apa tak sihat Jadi ya yeah. Kita akan main game Scorn Kita akan main selama sejam je lah ha, Aku dah tahu dah game ni macam mana Tapi disebabkan aku boleh buat preview sejam ni Kita akan merasai lah game yang di mana kita tak faham cerita dia apa. Alright. So preview sejam kembali balik lah, Okay. Ooh. Dan game ni dengan cerita memang heavily puzzle lah. Jadi tengoklah dalam masa sejam ni sejauh mana kita boleh Dia macam ada flashback. Apa ni? Dua benda eh. Future kot. Ya, yeah, rapau. Dia macam ada transition dia. Ah, boleh bangun dah ke? Belum. Nampak tu burat-urat weh dia dah tua ke apa? Tulang Dah boleh nampak tulang Okay Here we go It start now Okay Nampak game ni dia tak ada apa-apa explanation Jadi perpandai korang lah Okay kita akan terus gerak Game ni agak demanding juga Tapi tak apa Kita cuba Alright ni apa ni Ooh, Ada tempat center ni Kita boleh terjun ke tak boleh. Interesting. Frame rate pun interesting. Aku tak tahu. Aku dah main low dah. Aku tak tahu nak turun berapa-berapa low lagi. Tapi tak apa. Teruskan je. Uh. Okay. So kita ada jalan kiri dan kanan. So kiri macam tak boleh pergi. So kita kena pergi kanan lah kot. Sebab kanan open. Ya, aku bagi betul-betul apa ni? Dia punya performance eh. Boleh buka ke? Oh, boleh. Oh. Oh, terus terkunci terus. Aku tak sempat nak explore belah sana tapi tak apa. What is this? Masuk tangan dapat apa? Oh oh oh, Dapat macam Okay Ooh, Weapon maybe hmm. Tapi tak boleh pakai pun lah macam, macam untuk unlock something lah Ni Oh maybe tu kot Direction Oh sabar Mungkin ada benda yang aku kena buat Ataupun depan ni Dia tersangkut Maybe Okay kita dah, dah mula dah puzzle kita Okay eh. Ada crouch ke tak ada Boleh nampak ke ujung sana tak ada Okay kita kena buat kat sini juga Ah, uh, Sekejap apa yang lain tadi eh? Oh, baby. Okay, oh tu dah buka lock and then oh, Okay, okay, faham Buka lock tu and then tarik Yes Aku tak tahu macam mana dia control buka lock tu Apa tu? Tapi interesting Eh, okay, sempat Alright, next area kita cuba buat selaju mungkin lah And aku walaupun Aku ada juga tengok gameplay game ni Tapi aku rasa aku pun tak ingat hmm. Nak kena buat apa Okay so kita ada machinery Machinery kita boleh jatuh bawah ke? Tak boleh Alright kita ada laluan belah sana Kita daripada atas ni Okay. Oh tak. Oh kita ada belah kiri. Okay kita pergi belah kiri dulu. Tengok setiap satu benda ni. Apa benda ke tempat ini. Sekejap. Oh ah, ni apa? Dia macam kena masukkan something. Tapi mungkin tak boleh lagi. Oh. Nampak ada cahaya kat sini Lepas tu kita ada Another one What the fuck Okay Oh ya, yeah, okey. Ya. Kita kena bawa something ke sini lah. Ya. Okay. Ya. No problem. Right. Tak tahu nak kena bawa apa something kat sini. Maybe binatang ke apa. So that's that. Uh... Ah. Okay, tak boleh masuk yang ni. Okay. So itu area belah sana. Boleh tahan juga. Seram juga bunyi dia. Okay, ni tak ada apa-apa. Kenapa dia menyala? Aku pun tak tahu. Yang ni tak ada apa-apa. Okay, so far dia punya environment dia memang cantik. Best. Okay. Cumanya tu lah. Nak mencari jalan tu. Ah, kita kena follow ni ke? Boleh, oh, boleh. Oh my god. This is too much. Okay, so ini yang tadi. Oh, yup. Probably kita kena naik atas ni. <gasps> ja, itu benda yang aku nak. Okay. Let's try. What the heck? Oh, ya. Yang tu menyala. Okay. Headlock. uh, Boleh tak guna yang ni Oh aku dah guna direction okay. Oh jap ni landasan There you go Okay It's kind of good Okay aku kena aku first kali aku dah tengok dulu Apa benda yang aku kena tolak Okay Alright. Sebab kita kena susulan dasar ni. Ni apa? Mereka ini benda yang aku boleh... Oh, Interesting. Can I drop? Okay, tak ada apa-apa. Itu macam pencukil je. Alright. Ah, uh, hmm. So first kali aku kena cari Benda yang aku nak transfer Yes uh, Tak sure pun apa benda sebenarnya uh, Oh maybe ni Ya yeah, maybe ni Okay Got it Alright so aku kena bawa benda ni ke sana I guess Tapi landasan ni kena betul Oh maybe dia dari sini okay. There you go Tak tapi yang ni untuk Ooh, interesting. Okey, tu untuk letak. Okey. Ha. Okey, aku tak boleh tolak ni. So yang ni probably untuk aku pun tak tahu untuk apa. So mana lagi yang ada? Okey. So aku kena betulkan landasan yang ni. Jom. Betulkan landasan yang tu. Mari sama-sama kita memeningkan kepala Kini pecah ya, Korang akan tengok aku Puzzle ni Okay um... Okay, dia nyalakan yang tu Jadi Aku tak pasti Okay, maybe. Alright. Okay, kita kena tengok. Dia macam ada something yang kita kena bawa daripada satu tempat. Tapi tak sure kat mana. Okay. Ya, aku try tengok ikut landasan ni jap. It seems like Ya landasan ni ada Something yang aku kena ambil Daripada landasan ni Okay landasan ni salah Oh ya ya ya ya So betul lah daripada sini kena tolak tapi macam mana aku nak rotate benda ni ya? Aku nak rotate dia ke Ya Ke kanan So that aku boleh tolak dia Dari sini ke? Ya? Mungkin Okay, kiri kanan tak boleh Okay Hmm interesting. Ya, dia kena dia kena lalu sini, okey. Dia kena lalu sini. Dia kena lalu depan landasan ni. So maksudnya sini dah betul lah tapi aku tak tahu macam nak rotate dia. Maybe ada cara nak rotate Aku pun tak tahu Nampak macam ada kena mengena dengan ni Tapi yang ni dia kawal yang ni No So untuk apa ni eh Biar Okay, aku aku kena rotate yang ni. Kerusi ni kalau aku boleh. Tapi macam mana? Ah, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Brain power, brain meat, brain power. Aku nak rotate depan aku ni, okay. Dia mesti ada cara, mesti ada cara. Okay. Tapi kan pandangan macam ni aku tak apa-apa ni sangat lah Tak apa minat sangat Ya itu tu tu tu benda tu benda menyala tu But how? Ya aku tak tahu benda menyala <laughs> Benda menyala tu macam nak buat Ada cara lain ke? Ya itu adalah direction dia Betul Okay yang ni je kombinasi aku boleh buat Let's see Tak pun kita explore lah Kita tengok lah apa Mungkin ada jalan lain yang betul Ya aku tak tahu macam nak rotate ni weh Boleh panjat ke? Boleh masuk sana ke? Tak boleh. So kita tahu yang belah sini kita akan transferkan uh, benda tu nanti. Okay ke sini. Right for sure. Ini apa? Ya yang ni okay. Tapi sekarang ni macam mana aku nak settlekan bahagian sana tu? Ah. Oh jap aku tak pernah pergi belah kanan lagi kan? Ya betul betul. Ni apa? Okay okay interesting. Ya aku tak pernah pergi belah kanan lagi. Jom kita pergi belah kanan. probably ada something yang much better, much interesting. Okay. Alright, so kita ada satu lagi message kat sini. Message apa tadi? Okay, so dia akan cedok. Cedok budak tu. Budak apa tak tahulah. Oh. Okay, dia ambil dari situ. Ah, interesting. Okay, tak ada apa-apa. Alright. Mm. Mm. Pening juga ni sebenarnya ya. What? Ni apa benda pula ni? Random people ni benda ni benda ni. Oh leaf. Oh yeah, this might help something. Okay. So ada leaf. Mungkin akan bantu kita. Yes sir. Yes sir. No sir. dikeluarkan oh god what Okay, yang ni puzzle lain pula Okay, good So aku kena buat apa tadi? Oh Sekejap Aku dah buat apa ni? Kena hold ke? Okay aku tak faham Oh maybe aku dah tolak Batu tu aku kena ya ya ya ya ya. Sabar. Okey. So apa apa apa sebenarnya dia, dia buat kat sini? Dia akan angkat benda Allah jem tu. Okey. Faham. Um. Alright, dia akan angkat benda jump tu. Pastu aku kena transfer ke apa? lah Aku tak faham dia punya movement dia lah Ya aku tak faham movement dia Okay Oh ni gabung sekali dua Okay faham Maybe eh, Tarik tarik So macam ni gabung sekali dua No satu je Aku nak kena uh, transfer nak kena transfer ni ke hujung sana ke? Oh, macam mana ni? Ni dah lah rotate macam itu. Okay, okay. Ya, ya. Batu-batu ni, batu ni, batu ni. Batu berkilat ni aku kena transfer. Tapi macam mana? Ha, macam mana tak macam mana? Jangan risau We got this Tarik Okay there you go Guys Done hmm. At least satu puzzle Aku berjaya settle kan Mungkin Tapi it's, it's an interesting puzzle lah There we go. What? Tak cukup. One more. Ada satu lagi kan? Okay, aku dah transfer ke ni pula. Okay, one more, one more. Ooh, yang ni bahaya sikit. Sebab yang ni dia... Uh-oh. Macam mana ni? Sekejap, eh. Maybe... Okay, tak boleh. Sabar. So kau boleh nampak lah memang heavy puzzle kan game ni Dia punya heavy tu memang heavy gila lah. Tapi once kau dah faham Okay ni tak boleh pergi sini eh Interesting Hmm Sekejap sabar Kalau tu kita transferkan Oh Aku tak boleh turun bawah masalahnya Okay, sekejap Boleh tak aku turun ni sekejap Okay, bagi laluan dekat ruang-ruang kosong ni Okay Sebab aku hanya perlukan Oh, aku tak boleh gerak macam tu eh Oh, no Aku kena gerak daripada atas Oh, this is bad So, maksudnya Hmm. Okay, kita pergi lagi. Kita pergi lagi. Ooh, jap. Ni paling last ke? Okay, tak boleh lah. Oh masalah ni Kenapa lah dia tak ber... Kenapa lah dia tak melintang Kenapa dia nak mendegak Oh my god Ya jalan ni maybe dah Tak tak tak tak, tak clear Alright, there you go. Tapi nanti, hmm. Tak apa, tak apa. Kita kita settlekan dulu. Masalah-masalah yang depan dulu. Okay, aku rasa... Jalan dia hampir clear. Hampir lah, hampir. Yup. Hampir clear. Oh, tapi soalannya macam mana ni lepas ni? Ah. Uh... Ya, sebab yang ni aku tak boleh bawa. Oh, maybe okay, aku tahu, aku tahu. Maybe this one. Alah, tak boleh buat turun lah pula. Aduh, kacau betul lah. Ah, itu je aku mampu buat. Ha. Interesting. Okay, ni memang tak boleh pergi atas bawah dah. Ya, kenapa yang ni tak ada lubang? Siut betul lah. Masalah. Aduh. Aku sih tak tahu eh. Apa nak buat ni? Belah kiri tu tak ada lubang pula. Oh my god. Oh. Maybe, maybe. Sekejap. Sekejap, terumbu sekejap. Okey, sekejap, sekejap, sekejap. Sabar, sabar. Kita dah transfer ID dar daripada kiri ke kanan. Slow, slow. There you go. Okay. Okey okey okey okey. Koi. Eh geramnya aku kalau lah aku boleh transfer. Ya, yeah. oh my god kalau lah aku boleh transfer. Ja. Oh, sikit je lagi guys. Sikit je lagi aku nak sampai hujung sana. okey okey okey. Oh masalah ni tak boleh gerak eh ni eh. Dia terblok dengan yang tu. Is there ni ada tak cara lain macam aku boleh transfer? Hmm, tak boleh. Bawa lagi tak boleh. Okey. Hmm. So aku nak kena transfer yang kecil ni jauh daripada semua. But how? Aku tak tahu. Maybe macam ni. Turun. Okay. Maybe. Maybe. Okay, okay, okay, okay, okay. Rasanya betul lah kot. Tolak ni, tolak ni. Okay, move move on. Okay, there we go. There we go. Okay, jap, jap. Sabar, sabar. Dia sayang sebab ni tak, tak ada ruang. Aku boleh buka. Okay, boleh, boleh. Ah. Ya, yang kecil ni je. Whew, interesting. Okay, maybe, maybe, maybe, maybe, maybe, maybe, just maybe. Aku just move on aja. Yes. Okay, jap, sama, sama, sama. Almost ni, almost. Oh, tapi sayangnya aku tak boleh naik atas. Oh my god. Ya sebab tu kita kena transferkan yang kecil ni ke sana Ataupun Oh my god Almost Aku dah nak sampai dah weh Serius guys Aku dah nak sampai dah Tunggu masa je ni Oh my god, sayangnya. Okay. So maksudnya yang satu ruang kecil ni Oh Maybe dia buka ruang untuk yang tu. Okay. Eh. Sekejap. Ni, ni, ni nampak ni ada ruang kecil ni. Tapi macam ni dia nak lalu. Yep. Macam tu dia nak lalu. There we go. Aku lupa belah sini. Aku terabai belah situ. Sedangkan aku boleh. There you go. I guess... We almost there. Okay sekarang ni aku kena turun Aku kena halau binatang ni Macam mana aku tak tahu Sebab aku tak boleh naik Ada Vigo? Oh, tak ada, tak ada, tak ada, Nanti Kak Z sangkut. Oh my god. Oh my god, sikit lagi je weh. What? The heck? Aduh. Eh, kalau lah aku boleh tolak lah saya dia. Aku tolak dah. Ah. Uh... Apa yang kita boleh buat nak escape escapekan dia? Okey ni ni ni. Okey. No no no, kita tak nak tu. Kita nak ada extra. Tengok. you So that dia ni boleh escape. Tapi oh okey okay, betul betul betul. Yes, kau tengok guys. Inilah preview sejam yang paling preview sejam sekali yang kau pernah tengok. Ha. Ah, eh. There Paling extreme dan aku yakin ada kaitan dengan kat bawah tu. Tolonglah. Hmm, yes. There we go. Took me a long time. Dia aku faham je puzzle dia macam mana. Cuba nak kena imaginasi dia dengan color dia. Ya, finally we got this. Tak sia-sia aku naik elevator kat atas. Alright. Kau tengok betapa seksanya aku. 40 minit kau dah boleh agak daripada gameplay ni macam mana game ni macam mana. Ah, game ni memang puzzle heavy. Dia tak panjang pun tak aku 5 jam macam tu 4 5 jam je tapi ah, kau memang kena ada mood kalau nak main. Okay. Alright, so benda tu turun bawah. So we done with this puzzle. I guess. What the heck? Okay. Dapat tunjuk satu puzzle pun jadilah guys. Tadi buka. So aku tawaf je kat sini. Uh. Uh. Ya, aku rasa kita kena turun dah balik sebenarnya. Tapi aku nak tengok semua tempat yang ada ni. Aku pun tak ingat kat mana kita naik elevator tadi. tak boleh buka. Maybe next area untuk explore, I guess. Ke mana? Tak boleh turun Okay tingkat dua banyak juga benda eh Kita boleh buat Bisa kena block ni Okay I guess Kita turun lah kot Ya yeah. Since barang dah jatuh Finally Sebab kita tak tahu apa tak tahu tadi nak transfer apa Kita tahu nak transfer dari mana ke mana Tapi aku tak expect pula barang tu daripada Apa? Daripada tingkat 2 Apa yang jatuh tadi? Daripada mana ke mana? Aku pun tak perasan Aku rasa daripada luar ni kot Dia jatuh daripada luar ni Mungkin Okay, ni adalah pintu besar kita. Alright, apa yang jatuh? Okay, aku dengar bunyi. Okay, aku dengar bunyi tapi aku tak tahu dari mana? Oh tu. Ni ke? Oh tu ha atas tu. Okey. Never mind. Alright. Let's go. Ya kan macam drop. Okay. There we go. Ini aku ada tengok lah aku orang, orang main sikit. Tapi untuk puzzle. Nice. Ah. Ah, barulah berjalan. Okay, there go. Ah, okay. So, kita nak kena transfer ke this area ke? Kalau ikut landasannya, landasan kereta api dia, jalan okey aku dah ready dah dalam sekitar api okey hi ah, ah. so ni ada lah punya horror tak lah, lah rasa so, horror dia punya baby orang kata design dia tu nampak macam gruesome kan yeah aku boleh nampak lah okey alright dan kita buatlah kerja apa yang kita nak buat kat sini kan bungkuskan dia Wah, ambil kau Mampat kan dia, mampat kan ha? Okay So daripada situ kita gerak ke Kita ada stesen ni, okay Ha, ah, ni jalan mati So kita kena adjustkan dia supaya dia pergi sini Which is ke arah Mesin ni Okay cool So aku kena rotate sini lah Ya yeah, overall dia, dia punya yang tadi puzzle yang tile tu uh, Boleh lah kata agak sedikit confusing uh, Tapi yang landasan ni uh, Taklah rasa confusing sangat Cuma kalau boleh kita tukar dia punya <laughs> landasan tu dekat dekat bawah senang sikit lah. Sebab kita kena naik atas ni kan. Itu yang rasa macam alamak malas tu lah. Okay so tu kita punya kenderaan. So aku just kena tukar ini aku rasa. Yup. Then there you go. Dia best yang preview sejam ni aku akan tunjuk macam mana cara solve tu berapa lama dia ambil ha. Memang kalau aku tengok macam tu lah Siapa yang dia buat tadi? Kena stapler ke apa? Aku tak tahulah Alright, kita follow je landasan ni Aku tak rasa kita nak pergi belah sana Tapi tak apalah Kita tengok lah Kemana dia bawa Aku pun tak ada masa ni Tinggal lagi beberapa minit je Aku assume ni lah Kalau tak Kalau tak landasan lain lah kot I guess Okay uh, Looks like it Angkat ni Dia angkat sana Transfer ke Oh Okay, masuk dalam kepompong tu. Yup. Surely. Lepas tu mampai kan. Mampat kan dia. Bek. Oh, tak. Dia cungkil kan. I see. Lepas tu buat apa tu? Oh ya, yeah, aku dapat something lah kot. Ooh, interesting. two, Okay. Okay, so aku dapat... Tangan. Inventory tak ada. Okay, tangan tu guna untuk apa? Ah, maybe tangan tu guna untuk... Eh dah habis ke? Aku tak payah bawa pergi landasan lain. Ya, landasan ni pergi mana? Ya, aku tak bawa apa pergi landasan ni weh. So, maybe yang ni pun sama juga. Kot. I don't know. Uh, entahlah. So sekarang aku ada tangan. Ah oh, mungkin aku kena So ni dua tangan. Ya. Oh tangan tu I see Wait, what? Huh? buka lock. Alright. Kenapa tak boleh pakai tangan ni? Tak boleh. Oh, tangan tu macam empat, empat lock. Alright, yang ni... Aku tak sure Nak pakai kat mana Yang ni aku tak sure nak pakai kat mana Ah, Sekejap So bukan situ Bukan sini Dekat floor 2 ke Okay jap kita pergi belah kiri lah. Mungkin ada something aku boleh buat belah kiri. Oh ni. Nyala semacam ni. Ya. Ah, so key ni untuk Okay Got it Dia ada satu lagi yang kita tak pakai lagi kan ya. So ada dua lah Aku buat yang nombor dua dulu ke apa mana-mana pun boleh lah Alright Sekarang aku letak lah Sebab aku dah ada access There you go Alright Nice one Tit Buka ke? Yeah, good job. I guess inilah masa yang paling cantik sekali untuk kita tamatkan preview sejam. Overall game ni memang heavily puzzle Aku nak main memang kena ada mood lah kan Tapi aku tak berapa minat sangat lah Sebab dia punya puzzle tu macam Macam pointless Pointless eh Macam tak ada apa-apa kan Tapi tak apalah kita tengok Ah Dulu ke kah dia bawa kita ni Ke stage seterusnya lah Of course lah kan Ya yeah. Kalau korang minat skor ni Kalau korang tak pernah dengar pasal game ni Korang nak try main dengan dia punya Memang tak ada HP Tak ada macam Apa kata semak-semak kat skrin dia macam tengah tengok movie pun ada juga kan. Uh, very very aesthetic. Uh, penuh dengan seni. Korang boleh lah uh, download game ni aku akan letak uh, link Steam kat bawah. Korang boleh belilah kalau korang suka rasa korang macam minat game ni kan. Aku boleh cakap game ni memang seronok cuma uh, puzzle dia mungkin aku tak berapa ni sangat. Dan kita masuk area baru ya. Eh. So aku akan end kat sini lah ah, So terima kasih pada semua yang menonton Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share Kalau korang suka preview sejam Kita akan jumpa next time ah, Aku selalu memang kalau satu stage settle, settle lah kan ah, Nak preview je Assalamualaikum dan bye-bye